Suami dia kena walet raya 3 tahun lepas. Walet <laughs> dia pergi raya. Kacing pada datang tu. Angry bird tu bit luar. Mana masalah. Zim. <laughs> <laughs> Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. ini cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy dan jangan lupa jaga kesehatan cuy ya oke kita akan melanjutkan lagi part kedua yang mana kita akan mereaksi Ustadz Azhar Idrus cuy ya Ya, di sini dia berkolaborasi ya featuring dengan uh, Zizan gitu. Tapi di sini uh, kesannya sih kayak gini cuy ya. Zizan di sini tuh sebagai ini cuy. Bisa dikategorikan sebagai MC-nya aja sih cuy ya sebenarnya cuy. Tapi dia MC yang khusus buat uh, melayani uh, Ustadz Azhar Idrus cuy karena sama-sama dari Terengganu gitu ya bisa jadi seperti itu cuy saya saya saja sih yang beranggapan gitu cuy karena saya pikir Ustadz dengan Zizan itu sama-sama dari Terengganu cuy dan saya akan sedikit uh, bercakap tentang bahasa yang saya maksud ya percakapan saya uh, cara cakap saya kemarin tentang bahasa Kelantan dan Terengganu itu eh, sama gitu ya. Sebenarnya maksud saya itu samanya itu dari segininya cuy. Kayak ya Melayunya memang iya sama gitu cuy ya, Contoh ikan ya. Ada yang berkomentar kemarin ikan ike dengan eh, e dengan akhiran e dengan eh, g gitu ya. ikan ika ike I, ikang ike dan harus jujur ya di Sulawesi Selatan letaknya di Makassar ya bahasa kalau kita cakap ikan ngomongnya juga ikang gitu cuy ikang kalau dibilang makan dibilangnya makang hampir sama juga sih cuy cuman di sini kan kalau kita lihat atau mendengarkan belajar lagi tentang terengganu itu memang kalau kita mendengarkan itu susah untuk uh, kita sebutkan ulang gitu ya untuk menyebut menyebutnya cuy tapi saya sudah sedikit memahami gitu ya apa yang dicakapkan orang-orang terengganu itu saya bisa uh, uh, mengartikan secara langsung gitu ya. Oh maksudnya seperti ini ya walaupun agak samar-samar gitu ya kalau terlalu cep cepat gitu ya, terlalu laju gitu cuy. Intinya yang saya maksud itu memang bahasa Melayu itu sebenarnya sama semua cuy, sama semua. Mungkin logat bisa dikategorikan logat dengan uh, apa ya? Ada juga sih, ada juga sih beberapa kata-kata kayak kelapa gitu, nyu nyu kalau di kampung saya kan bilangnya nyo gitu ya. Kalau di Kelantan ternyata bilangnya nyo, nyo. Gak tahu kalau di Terengganu apakah masih dibilang nyo atau beda lagi uh, apa namanya? penyebutannya gitu cuy. Oke dan sebelum kita lanjut jangan lupa kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan terpenting jangan lupa tinggalkan komentar cuy. Seperti biasa kita menggali lagi algoritma YouTube yang sudah lama kita pakai vlog kemarin cuy. Algoritmanya kan di situ ber ber berubah. Nah, sekarang kita kembalikan lagi untuk reaksi. Jadi bantu tinggalkan komentar di bawah cuy. Oke, langsung aja cuy ya. Tambah berlama-lama, tambah banyak cakap. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya sudah siap cuy, tapi di sini durasinya seperti biasa cuy, masih panjang. Jadi, korang jangan lupa siapkan cemilan, kopi, ya minum kopi uh, teh tarik ke apa ke seperti biasa kalau kita mereaksi ustad uh, eh, ceramah apapun itu pasti durasinya panjang cuy oke okay? dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga dua satu Okay. Soalan seterusnya Masa sedang saya baca tawa Eh tawa salah tak Tahiyat awal hmm, ya, Tawa Tawa, tawa. Combine Tahiyat Salah lah. <laughs> Kambai. Oh, bagi yang belakang ambil ke dia. <laughs> Dah salah tak? Jadi tahiyat awal, oh, masa sedang saya membaca tahiyat awal, Oh, mikrofon pula. <laughs> Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya? Apa? Ri hmm. Apa tadi? R riba? Riba, riba. Bukannya di belakang? kan biasanya budak-budak ya biasanya budak-budak cuy itu naik di belakang ya atau penyebutannya riba apa kau bisa jelaskan cuy ya duduk semayang taya awal anak naik duduk atas riba tak riba batal dok solat dia hmm. jawabnya bata kalau dia terketuk <laughs> kalau terketuk okay. tak ada masalah ne duduk atas riba jadi ada orang kata budak dok sunat naik duduk atas kita batal semayang. Tak betul. Yang betulnya yang disebut oleh ulama-ulama bila anak kita tu dia ada najis. Sama oh, ada pada kemaluan ke najis, dia gitu, eh. atau dalam pampers dia atau pada badang dia hmm. kita duduk dia mari duduk atas kita nak sama ada dia sunat tak sunat lagi kita kena akad alih buta pi. Kerana menanggung najis. Kalau tak ada najis, tak ada masalah. Pasal hmm. budak-budak hmm. biasa. Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari, mari dengan cucu dia, Hasan Hussein, naik atas belakang. Ya. Oh, Nabi oh. nak akak. Penyebutannya belakang juga, berarti. Yang tadi tu apa ya? Takut tak puas main sujud. Nabi jadi imam. Nabi biar duduk atas belakang. Hmm? Cucu naik. Tengah sujud. Nampak? Tengah sujud cucu naik atas belakang khabar jadi Nabi sujud lama nak akak takut jatuh budak-budak hmm? lama sujud siapa sahabat kata buat apa bolok lama nak sujud hmm. Neh, rupanya Husein anak Siti Fatimah khabar atas belakang Neh, ini kata ulama dua perkara yang kita ambil budak ni tidak ada najis Neh, bila kita timbang kita tanggungkan tak ada najis oh. Yang kedua <laughs> Tak ada masalah dalam semayang Bukan kita panggil budak Budak mari duduk atas kita Tak ada masalah Ini kita ni Dalam kehidupan dunia kita bersolat Anak mari duduk atas riba Tak usah buang Oh maksudnya riba itu Paha Oh ya tahayat akhir gitu cuy ya Di paha gitu cuy Udah oh, benar itu kalau saya salah tolong dibenarkan cuy. Binatang saya pun tak ada masalah. Yang tak boleh benda yang ada najis. Nampak? Kalau ada najis, tak boleh ha, nama dia, dia anak kita ke kucing ke ada najis tak boleh ayam ke nak kadang-kadang neh dia tolak anak dia, dia tengah tayak anak mari dah budak 2 tahun mari duduk tari pun dia tolak pagi hmm. anak banyak berlaku nak, banyak dia, berlaku dia, sebenarnya ayah cik. aku <laughs> neh dah lah uduh <laughs> ha, dia tak ada masalah budak melainkan kita tengok sebelum semayang kita tahu dah ada air dalam paper dia maka dia naik atas kita kita tolak ke tepi Ah ha, tu perintah syarak. Nah, jangan marah kalau tak ada tak ada. Sebab Nabi tengah sujud, Nabi biar lama. Sehingga sahabat tanya kenapa Rasulullah sampai sujud lama sangat tadi? Oh, cucu aku duduk atas belakang. Kalau aku akak kepala kan dia tak dan puas main. Hmm? Jadi aku sujud lama. Tak puas main. Tengok, bukan suruh main dalam semayang. Tapi dalam semayang pun boleh lagi meraihkan kanak-kanak. Hmm. Jadi kalau kita tengah tayak, okay, tayak okay. Eh. akhir anak kita mari duduk atas belakang tu tak tolak lah melainkan ada najis dia duduk atas riba biar dia duduk situ budak-budak nak ha, ni tolak budak-budak dia nak manjing ayah time kita tak sahiat kita tak duduk sibuk belakang situ belakang situ tak ada rumah <laughs> faham tak kena kena lagi kena zik ah, balik pun bang lah. Tangis mayang gitu baru boleh nampak ayah duduk main duduk taribu. Tak ada masa jangan marah budak-budak. Nah, dia budak cek layang, mak main duduk taribu tengok semayang. Memang eh, kita jet atas belakang. Ha. Kalau <laughs> mak main duduk tu. Nah. Eh. Larinya ke mak. Kucing Lari. pun tak patah juga. Kucing. Sebab dia bukan binatang. Najis. Nah. Ha. Larinya ke mak. Dalam dunia ni, Allah jadikan anjing dia suka main mak orang kafir. Kucing ni main mak orang Islam. Jadi comel dah Tuhan buat. Betul tak? Ya ya. Batu kucing kita mayang ya? Imah, eh, duduk tak riba. Kita tidur Imah, eh, tak patah. Kita nak tengok TV lah, pak tu tak TV. Nak ikut sama pasal apa? Pasal Tuhan buat jenis main dengan orang. Hmm. Nah, Allah ni bijak. Hakim sangat bijak. Maka dijadikan kucing main lah rumah orang. Nah, ha, nah kalau dia buat badak sumbu main lah rumah orang balik <laughs> awal. kita tayak badak sumbu pun sendek. Balik awal tu. Kan, eh? Ha, jadi jamin dia tadi tak ada masalah. Budak-budak selagi tak ada najis, biarkan dia. Neh, kan, wallahu a'lam. Season. Sebab badak sumbu. <laughs> Besarnya. Badak badak sumbu. Badan badan apa sumbu itu gemuk ah? Ya. Apa sih sumbu? Saya mengartikannya itu dia duduk kayak orang yang memang badannya besar gitu ya. Ini eh, saya tertawa kerana itunya cuy. Cerita gila. Baru ni soalan ni memang soalan serius sat eh. Saya tak tahu dia tulis ni sat. Hmm. Nak saya baca ke ustaz baca? Saya baca ada. Soalan nombor 10. Oh, Sebab apa ustaz dok berpasangan dengan Zizang masuk pertandingan Raja Lawak? <laughs> Garanti menang punya dapat hadiah. Saya orang pertama akan undi ustaz. <laughs> dia tulis gitu <laughs> barali bukit kita ngajar-ngajar kita buat joke kita bukan nak buat kelakom dia saya biasa ngajar ni tarik orang muda Nah, saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama dia ngajar terbuka tapi dia ngajar straight straight kita memang kita nak mengaji hmm. tak ada masalah Betul. bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat bawa kawan ramai kawan tak lekat dia orang tak tak lama duduk Seminggu dua dah apa nak mari dah. Pasal dia straight, straight, straight wallahu alam. Jadi orang-orang muda ni nak kita nak tarik suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi tu tujuan, bukan kita nak gurau. Ha, ah, betul betul, eh? betul betul betul. dalam masjid kita pun sebut dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny, kita buat joke. Saya ingin berkomentar sedikit cuy. Karena banyak yang biasa ada di komentar saya waktu saya mereaksi Ustaz Syamsul Debat. banyak bercakap agama <laughs> apa ceramah itu nggak boleh ditertawakan atau dipermainkan secara ini gitu ya. Nah ini menjawab menjawab apa yang jadi apa namanya uh, komentar korang nggak tahu itu uh, yang baru datang ke di channel NDTK yang tak paham gitu ya sampai mengatakan bahwa uh, ceramah itu bukan jadi bahan terbang tertawaan gitu ya ternyata enggak gitu cuy ya saya sepakat sebab cara kita menarik orang budak-budak maksudnya remaja gitu ya yang seumuran kita gitu ya ya dengan cara begitu kita harus mengeluarkan humor gitu ya hiburan lawakan gitu ya agar mereka nggak bosan gitu cuy ya benar banget dikatakan Ustadz menarik banget saya suka bahasa Ustadz nah, nah jadi hasilnya Alhamdulillah lah budak-budak muda ha, budak-budak dia muda. suka mari dengar kuliah orang yang tak suka agama pun dia jadi suka ha. agama Neh, sekali, kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam orang yang terjerumuh dalam lembah ini, Hok teruk-teruk. Nak. Dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal dak boring dan macam-macam. Dulu saya tak suka kuliah itu. Jadi benda-benda lagu ni kita rasa nak? Ha, ha. Ah, apa benda kan orang-orang duduk kata kita gini buat gurau tak tahu tepat jadi kita yeah. rasa terhibur jugalah sebab dapat feedback hasilnya yang kita nak kita bukan nak maknanya nak dengar pujian orang ramah. kita nak hasilnya supaya budak-budak muda nak orang suka ke masjid suka ke surau betul, betul. untuk dengar kuliah tidak boring tak apa benda ni paling penting sih tidak boring bila dia sahaja. orang boring guru tak salah dia lari daripada pengajian dia yang salah tetapi bila dia lari, walaupun kita ni, Tok Guru Ustaz, tak bersalah kerana mereka lari, tapi mereka rosak. Nak, orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita, generasi dia. Hmm. Jadi anak cucu kita rosak juga. Nah, jadi kita jadi korbankan semua ya. sedikit ya. untuk fahami jua anak muda. Nah, kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah. Nampak? Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur kalau mengajar serik gitu nak ha, kadang-kadang boring puah panah dan sebagainya hmm. nak kali ada gura-gura sikit ha, jadi ni nak suruh masuk aja lawak pula <laughs> ha, bukan kita tak mau masuk masalah kalau menang kalau kalah tak apa ha. <laughs> kalau tak kalau menang Sungguh, dia menyesal takut menang. Kalau, takut menang. Ha, menyesal kalau menang. Pasal dia takut bahang dia belum seorang ha, dia. Ya. <laughs> hmm. Padahal dia kereta dia laju. Ya. Yeah. Kau dia buat takut lagi. Dia, takut dia tahu ustaz menang kerana saya je. Aduh. Ha takut dia kata gitu. Ha. Yeah. Ha. Tak apa kita terang kot tahun depan. <laughs> Lah. <laughs> Tapi ya sungguh betul-betul kata ustaz, orang-orang kelakar ni uh, orang cepat suka ya. Ha, betul betul. Saya belum ada bini. <laughs> Orang puan pun berhayat. Okey ustaz, kita pergi ke soalan seterusnya ustaz eh. Oh, <clears throat> Farhul season cakap. Saya suka dia. tengok movie cerita hantu, soalan dia. Hmm? Apakah hukumnya sebab kadang-kadang sampai rasa takut nak pergi dapur? <laughs> Isteri saya terlebih lagi lah takut. Ini tu lagi tu, sah. Ha, boleh soalan tu. Boleh, boleh, hmm. boleh. Tunggu saya juga penasaran ya. <laughs> saya juga ini rasa ingin tahu ya karena kita kalau sudah nonton film horor pasti itu terbayang-bayang gitu ya terniang-niang <laughs> dok eh kita sakit perut ni sak <laughs> tak apa eh baik semula <laughs> baik dia kata soalan dia apa hukum tengok cerita hatu siapa nak pergi dapur pun takut bini dia lebih-lebih lagi takut gitu oh bini dia ha. jadi disebut dalam fatwa-fatwa ulama kita sengaja tengok satu-satu benda yang buat kita jadi takut dan takut itu tidak memberi faedah kepada akhirat makruh. Oh, mak. Kita jawab ni direct eh. Nampak? Ha, biar biar atu duduk sebelah dah pun. <laughs> Ada. ha. <laughs> kita hero, kita hero. Antu ha. ternyata. Hero pun megatu dah. Ha. <laughs> oh ya cuy, ada yang bilang Uh-huh. Ada yang bilang bahawa Zizan pernah merani film ya hantu apa yang pernah dibahas juga di video pertama cuy. Tapi Kayaknya enggak sih lah ya, karena lah cuma ini ya. Hmm. <laughs> cuma lakonan gitu. Ya. Langgo, langgo selu kerung berbang. Jadi lebong atau agak kering lebong. Leb, leb, lebong. <laughs> jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut makruh. Ini pandangan yang muktamad. Dia oh, supaya enggak, enggak yang tadi cuy. Hmm. Orang tertawa keras. ha, biar ya, biar atu duduk sebelah dah pun. Hmm. <laughs> Kalau ini saya faham. Ha. kita hero, kita hero. Ha. Hero pun megatu dah. Ha. <laughs> oh hero ya. Yeah. Ne? Uh di mutu langgar gitu nambung padi ni. <laughs> oh, lagu langgar. Langgar selu kerung berbang. Langgar selu tapi terpintalnya jauh ya. Jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut makruh. Ini pandangan yang muktamad di kalangan ulama-ulama. Hmm. Umpamanya dia cari satu benda nak suruh dia takut. Takut tu tak ada beda jadi takut makruh. Kalau membawa pada takut kepada Allah sunat. Benda hmm. apa membawa takut kepada Allah? Umpamanya, oh dia pergi tengok orang mati, rasa takut pada Allah. Dia pergi tengok kubur, rasa takut pada Allah. Maka waktu sunat. Tapi macam cerita atu oh, ni, dia pergi takut. Patutnya tak payah mengingat, takut mengingat lah. mati. Sebab itu cerita Tapi buat apa manusia ni dia jadi takut Nak Cerita Atu ni dia pelakong. Atu tu orang sungguh kan Atu ke Pelakong. Pelakong. Pelakon ha, ah, Tak ada lagi movie Yang dia ambil Atu sungguh <laughs> Tak Sungguh Lain dia pakai Atu sungguh Kita pun takut Oh takut ah, Mana sabar Ni pelakon Okey, Mumak jadi Atu Okey, ini pakai topeng awak taring gini. Okey, action. Eh. Apa? <laughs> Sempurnakan ha. saya. Ha. Mana kita tahu dah dia berlakon? Eh. Kak. Mengarau kata. Ah, relax, minum air. Atu pun minum air. Minum air. <laughs> Atu minum air dah. Minum air, sokok. Minum air dah. Sokok oh. juga. Sungguh. Dah kita tahu dah bukan atu sungguh minum air mulai ada. Kita takut kau. Bodoh ke cekedik? Bodoh. Ah, ha, situ lah. Untuk. Kata bodoh mak aku. Bodik. <laughs> Dia tahu dah patutnya kita tengok cerita itu untuk hiburan. Tengok atu tu pi. <laughs> Betul. Patu baru betul. Pasal kita atu lebong, atu lebong. Ni kita sendiri takut padahal benda tu lah konang. Mana kita dak apa sihat akak. Hmm. <laughs> Nampak? Ah, dak apa sihat. Orang cabut ayah. Bukan. Dak yang kita perlu takut keadaan diri kita cerita dalam Quran cerita azab kubur nah nyata yang bukan nyata bukan saja ya. tengok cerita hatu tapi hatu tu orang hmm. bila kita tahu dah hatu tu orang kemudian ditulis pula belakang tu hatu kubur mama kan dia ditulis nama ke dia skenario nah, skenario Dracula ah, Yusuf ha nah. Cemek atau kopek. Faham tak? Ada belaka. <laughs> Atau kopek. Kepek. Bukan hati sungguh orang. Bila orang kita tahu dah belakang, kita kita takut juga Nampak? Cudik ke? Ha. Pada, ha. pada. <laughs> Ada. Ada. Bukan salah tengok. Jangan takut lah. Pasal tu lakonan. Ah. Betul, betul. Nah. Aduh. Ah, Aduh. Saya saya juga seperti itu ya. Saya sebenarnya enggak suka nonton filem horor cuy. Ya. Mau saya sendiri ke yang tengok, nak banyak orang tengok ke tak bisa cuy. Saya memang karena bukan karena saya takut dengan bentuk hantunya, apa ke gambar tak. saya lebih ke audionya cuy bunyi yang kayak gitu itu yang tiba-tiba langsung jantung berdebar benar apalagi yang jam sker jam nah itu yang saya nggak bisa cuy bukan karena saya takut dengan penampilan hantu yang menakutkan nggak bukan jam sker dengan soundnya itu yang tiba-tiba gitu ya bikin kaget itu lemah jantung gitu. blok kita takut siapa temang kucing <laughs> kena tak ada lelaki kecil lah kain cek cek <laughs> takut punya pasal ha ni masalah. tak salah tengok cerita atu tapi jangan takut pasal kita tengok untuk suka untuk hiburan hiburan ini bukan atu sungguh nak ni siapa takut tang apa <laughs> siapa kecil kepala-kepala nah ha ni tak betul lah wallahu a'lam Hmm. Uh, Ngatu hati. Uh. Kita tengok cerita tu tak jadi takut ustaz. Hmm. Ngadak sok Oh. Ha. Tunggu. Ah, okey. Selasa eh? Ah, tak ada tambahan rasa eh? Ah? Ha, awak cerita benda. Tapi kalau saya tambah sikit soalan ni kalau habis kalau kau oh, tu cerita tu kau jadi takut. Kalau tengok cerita sedih. Oh. Jadi jadi sedih nak ah, ya, ya, ya, itu gua ni pula Ustaz. Dah apa sehat kat tu? Oh. <laughs> dia sedih tu bukan dia sedih sungguh. Ya. Yeah. Okey. Ngarah kata, okey, sedih. di. Nampak? Dah orang hok tukar tengok tu. Sama jelah hukum dia. Tu tengok dia sedih tu kat dia bukan dia tengok cerita, dia teringat hok kisah dia. Oh. Ha. Baru dia sedih. Hmm. Nah, Masa dia lalu. Kisah aku walaupun terkenal tak ada bining. Dah. Hmm. <laughs> Kena minta lagi. Dah tak apalah, tutuplah soalan tadi. <laughs> Kena minta lagi. Kita sok <laughs> Kena mental. Dah masuk, jangan masuk. Dah masuk. Hidung-hidung sama dah masuk. <coughs> dah ustaz, bawa kepuk dok ke kita. Mari. Bawa. Oh, oh, oh. Ha, jadi jadi. kita makan kepuk ustaz. <coughs> soalan seterusnya. Ha ni, ni ada kena mengena dengan uh, Maharaja Lawak oh, kita baru ni lah. Berapa dah ni? Ni soalan ke-12 ustaz. 12. 12. No, awal lagi ustaz nak gaduh mana. <laughs> <laughs> Ini saling-saling serang oh. ini. Sering serang. Kalau saya nak derma RM10 dalam tabung masjid tapi tersilap masukkan RM50. <laughs> Boleh ke saya minta balik duit baki saya? Oh, sedih. <laughs> Soalan. Mentang-mentang boleh tanya kau. <laughs> Habis ni tanya. <coughs> Dia salah bubuh dalam tabung masjid RM50. Dia nak masukkan 10. 10. Sepuluh Tapi tak tanya kena kobek ke tak tabung. Ah. <laughs> Nak bubuh sepuluh ringgit, terbubuh lima puluh ringgit. Faham soalan tak? Ah, dia kata boleh minta balance tak? Jawabnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. <laughs> Lepas tu imam mari beritahu dia. Tapi takut tu imam kata mu tipu pula. Jadi oh, ya. masalah. Ah, ya. ha, yeah. Nah, ah, jadi betul-betul lagi kata imam, tu imam, saya sanggup bersumpah. Dan saya pergi ke mahkamah, oh. saya boleh buat akad sumpah saya nak letak RM10 tapi masuk RM50 jadi kalau tu imam pengerusi ataupun maknanya ah, harus aa, bendahari masjid dia yakin dengan kita maka dia akan beri balik RM40 nampak tapi jangan malam esok mari pula tu imam <laughs> salah pula lima puluh. jadi tiap-tiap malam ni tahu ni <laughs> ah. jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik sebab kalau kita tak yakin dia cakap benar, tak wajib Boleh. pulang balik. Menuntut. Jadi kalau mana-mana hak salah bubuh lima puluh, usah minta balik dah. Hmm. Nah, eh, ya, sebab Sudah terlanjur jadi sih. itu adalah ha, pahala yang tidak kita suka-suka, kita nak buat sepuluh pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Hmm. Wallahu ha. alam. Ah, ah, tu dia. Ha. Tapi kalau nak buat gitu macam nak buat tiap-tiap malam nasihat saya pergi masjid berlainang. <laughs> ha, berniaga. <laughs> Walau. saya kan bodoh jasa cerita lama dulu. lama <laughs> muda. Dia, cerita gak ha, dia. Hmm. Ini soalan kita ada kita we ni Ustaz eh. Okey. Jadi Ustaz kita nak nak, nak bagi tahu ya nak pengumuman kepada semua orang Orang Syahlang. Alhamdulillah malam ni ya. Uh, jemaah yang hadir pada malam ini lebih kurang eh, melebihi 70 ribu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron, syukron. 70. Oh, banyak banget ya. Saya fikir kemarin cuy itu sekitar eh, dua eh tiga ribu gitu ya. Ini banyak banget ternyata ya. Oh berarti sampai di belakang ini cuy. Wah, gila sih tahun baru acara tahun baru seperti ini tuh menarik sih kalau diadakan seperti ini cuy. Jadi semuanya berkumpul gitu. Iya ada layar di sana cuy. La takrabu bersantai. Lah. Oh, benar tak? Kita tolong boleh Ustaz ambil gambar? <laughs> Mari kita tolong sekeping Ustaz. <laughs> Jadi kameramen dia. Angkat tangan, angkat tangan. HP. Phone apa? Oh, masih Blackberry. Blackberry ke? Debo, debo. Apa? Kita tak biasa kamera mahal, Ustaz. Oh, Blackberry. Alhamdulillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Balik pada soalan kita yang ke-13 ya. Banyak lagi soalan ni Ustaz eh. Sebenarnya soalan ke-13 berbunyi begini. Kenapa wanita suka berbelanja? Ha, naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je, sekali ni je. Lain kali tak beli dah, tapi beli Gak dilayan. Gak dilayan. Oh, soalan dia kita saya. Eh. <laughs> Gak dilayan. <laughs> Gak dilayan dia, Cik. <laughs> Ustaz Jail juga ternyata ya. Ustaz Jail. <laughs> Ustaz Jail. Ni, ni lah. Orang kata melalaikan. <laughs> Dia ya? melalaikan. Ha. Melalaikan. Kenapa tu? Ha. Kalau tak kening tak apa. Tak tahnu melalaikan tadi ya. Jangan siapa jadi najis. <laughs> Dan walalok Ustaz. lo Jangan sampai jadinya. <laughs> jadi kameramen. Bu bohong ke dinding lapu. Ada blok gadak lapu. Bodoh sok mo. <laughs> Bodoh. Ini ciri khas ustaz itu waduh gitu. Waduh semua. Waduh. Waduh gitu. Dahlah jadi pembantu kameramen pula. jadi bila kemalah ni. oh soalan tadi hilang. <laughs> Okay. Saya juga enggak fokus tadi soalan soalannya. Soalan yang ke-13 ya. Hmm. Jangan sampai jadi najis ya. <laughs> Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je. Lain kali tak beli dah oh, bang eh. Oh, Tapi dia beli juga ustaz. Ha. Isteri isteri. <coughs> Suami yang curhat ini. Ini masalah suami isteri. <laughs> suami dia kata isteri dia kenapa isteri dia suka belanja? Beli semua beli semua. Kadang-kadang kata tak mau beli dah. Beli juga. Hmm. Lah dah beli juga. Jawapannya betul dah. Allah jadikan laki-laki dan orang perempuan laki-laki suami orang perempuan jadi bini neh isteri jadi kalau kita ni berbelanja seorang dia tak lengkap nak dia seorang nak beli benda hmm. eh takkan nak beli puyuk <laughs> nak beli dapur nak beli dah gitu mungkin duduk seorang jadi bila tu kita berkahwin kahwin dengan orang perempuan orang perempuan ni dia macam budak-budak. Dia besar je. Ha. Berat, makan banyak. <laughs> makan banyak. Tapi dia macam budak-budak. Jangan marah orang puan. Ha. Pasal soalan. Nak marah-marah zijang. <laughs> dia macam kanak-kanak. Budak-budak ni macam dia mainan. Ha. Dia beli lori. Nak pahal lori, pistol. Pistol tak dalam tembok dua t, yo yo. Yo yo. Ada berhenti tau. Tak berhenti sok mo. Nak Ha, maka mak dia kita tak. Neh, dia kira membeli. Pasal apa dia suka membeli? Pasal dia dapat free duit tu. Ha, kalau dia cari susah, memang dia payah nak belanja. Jadi suami kerja dapat duit beri ke bini. Bini tukang beli. Molek dah peraturan dia, aturan dia. Neh. Molek. Allah jadikan orang lelaki ni cari duit kerja, orang puang menghabiskan bagi duit. Molek dah. Kalau kita cari sok mo, dah orang nak perabi. Dok ke sewe ni. <laughs> nak cari sok mo. Nak, lepas tu mana tukang belanja bini tak ada. Dia cari buat benda. Tak <laughs> apa sehat. <laughs> ha, jadi kena dah. Dia berahi belanja. Tak boleh nak marah kau puan. Sebab dia ni jenis perempuan dia suka main, suka jolly, suka belanja, suka berjalan, suka cakap, suka makan angin. Juga <laughs> cakap. Nampak? Ha, <laughs> makan bila angin. Kita jawab nikah. Kita kena ingat benda ni. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Ha, jangan suka sangat. Maknanya aku bersetujulah nikah dengan seorang manusia yang akan berbelanja parok duit aku kayak gini. <laughs> Ha, yang akan dia akan janji selantunya palsu. Yang akan maknanya suruh aku beli macam-macam yang akan peningkan kepala aku. <laughs> yang pening. Ah, jadi kita terima dah. Itulah isteri namanya. Tak usah marah ke dia. Kerana jasa dia besar. Nak dia lahirkan ha, anak kita. Kembali lagi ke dia jasa. Dia bergadai cik. nyawa meranak. Dia bergadai nyawa mengandung anak. Dia besarkan anak susah pula. Nak tengok masih nak beranak Tiga jam duduk dalam dewan saling Kita duduk luar. Eh. Suami mana? Ada luar. Hmm. Nak duduk ambil nombor Messi <laughs> nampak ha. bini dia tarung dengan nyawa dalam walau seling nah. ha. tu hak jenis moden kalau hak jenis berapa ber- ber- beranak kapung nak subuh sakit tu dia ambil tu bidang <laughs> Zohor tak beranak lagi balik tu bidang orang kata balik dulu ha. laki kita nak makan nasi pulak balik nanok pulak Mam dia benda tunggu mu dia dah budak beranak beranak dak akan nak tunggu aku. <laughs> balik tu bidang mari pula malah kan oh ah dalam bilik tak beranak lagi ni bedoh daripada garik itu pula siapa tengah malang tu pula tak beranak lagi lalah tu bidang beranak <laughs> ah ni masalah maknanya tu jasa dia tuk jadi dia berbelanja lah patut kau puan isteri kita jangan beri dia mitok kita kabur dulu yang bulan ni tak mau tukar peti sejuk ah, tadi. Ya, ah. Ya, ya. Ni sofa ni dah tiga bulan ni. Patut kita tukar. Ush. Kita tukar. Ah gitu. Tiga bulan. Baru suami yang baik. Kita jenis kita lah kalau kahwin. Hai, jauh aku. Ah. <laughs> Nampak? Ha, jadi dia berbelanja tak ada masalah pasal dia budak-budak. Sebab tu kau puan kalau kita jalan kat kedai sepepak. <laughs> Seperempat. Oh, lapar kedai sepepak, isteri. Eh. Nak, Dah sepepak mutu sepoket. <laughs> Listrik. Tapa kat kedai apa benda ni? Kedai mesej gaji. Listrik kok tak ada masalah dia. Nak siapa kat kedai mah ni buat cabut lipa. Dia <laughs> buat cabut lipa, buat beki lipa. Cabut lipa. Tu laki yang bodoh beki juga lipa. <laughs> Kalau laki dia cerdik tu kedai mah ha. Nampak? Kedai mah. Ha. Ah. Dia jenis berbelanja. Kalau dia kata ni last sekali, jangan percaya. Cabut sleeper percaya, ternyata. Ha, Ha, pasal dia isteri kita. Mana last sekali, maknanya mungkin ada seratus kali last lagi. Uh, oh. biar dah, tak ada berarti apa. tidak kita ada akhir. Beri pitih ke dia, biar dia belanja. Kerana dia isteri kita, dia lahirkan anak kita. Dia jenis budak-budak berakhir berbelanja. Kembali lagi segitu, Cik. Kembali lagi. Ha, dalam gerbok ada tiga pasang dah dok pakai lagi. Nak, neh nak pulak tiga pasang lagi memang pasal dia lebih pada budak-budak tengok raya raya-raya kalau orang ada bini mu tahu apa yeah. <laughs> tak faham dia pasal bini orang ada isteri tengok isteri lima enam pasang lapan pasang nak salah tak salah jenis perempuan dia gitu jenis dia gitu orang lelaki tak ada hal hmm. suami dia kena balik raya tiga tahun lepas <laughs> Mula lelaki dia pergi raya. Kacin paratan tu. Angry Bird tu baik luar. <laughs> Masalah. Thank <laughs> you. <laughs> Ribet. Korang dengar ini cuy Korang dengar baik-baik ini Suami dia kena oleh gaya hot 3 tahun lepas Oleh lihat dia pergi gaya Kacing paratan tu yang Bird lebih luar Faham apa masalah Zing Angry. ha, jadi bila biarlah orang puang dia berhari berbelanja, bila beli Angry. Apa? Angry bird dulu. Kalau lagak angry bird. Dah kalau baju seluar lama. Zik cabut <laughs> Zuk, zuk, zuk. <laughs> Ah, tak kisah keluar buruk pun. Nak. Ah, tak ada ha baju mana <laughs> bakal lipat tapi bini tak boleh. Ah, tu tugas dia, dia berahi main. <laughs> Dang kok mutagak dia. Eh? Aduh. Ah. boleh tak eh? Boleh, boleh, okay. boleh. Okey, ni soalan pelik sikit lah Ustaz eh. Saya ingat saya nak tanya tapi ada orang dah tanya dah soalan ni tak apalah biar ke dia lah. Ustaz, saya ni orang yang baik rajin dan taat pada agama dan banyak lagi lah kelebihan saya jadi soalan saya boleh ke saya jadi menantu ustaz Aduh salah Enggak dilayan lagi Sedok dah air tadi Dok dia tulis sungguh Ustaz Bukan kita tulis Ustaz saya ni orang yang baik Rajin dan taat pada agama Dan saya banyak lagi lah Oh dia kata gitu Soalan saya Boleh ke saya jadi menantu Ustaz hmm. Melamar juga Ah, dia kata Gajing. Dia kata konon eh, ah, dia. Mengajukan mengajukan ah, diri. Wow, wow. <laughs> Angry bird kau lah ni. <laughs> Aduh. Stay apa kau? Tak okey. Tak. Tak dulu puasa. <laughs> Aduh lah. Masalah banyak dah orang tanya nak jadi menantu. Tak ada masalah siapa-siapa pun. Nampak? Ha, orang yang baik <laughs> kerja, orang beragama bukan nak orang kaya tak ada masalah. Jangan hok kerja belakung dah tahu benda sudah. Neh. Ha. Jadi bodoh-bodoh sendiri dia <laughs> main dia macam gitu. Nak. Ha. Dia tak dengar, tak dengar. <coughs> Benda, benda. Astagfirullah. Tak apa tak dengar pun YouTube ada. <laughs> Balik buka. Eh. Tak ada masalah. Jadi bab perkahwinan ni nak jangan kita tekan orang ni begini, nak menatu kena begini, nak menatu kena begini. Nak, ha, jangan. Orang yang soleh, orang yang baik. Bukan masalah kena pakai piah, ada janggut kena pakai jubah. Ya. Orang soleh, orang baik. Soleh ni Arab, Melayu panggil ya. baik. Orang Islam dia soleh, dia baik. Walaupun dia kerja makan gaji kerajaan, dia orang baik. Dia jaga semayang dia, dia tak curi harta benda orang nak ha, dia orang baik ha, itulah orang yang kebaikannya ada pada nilai agama kata Rasulullah SAW iza ja'akum antar dauna dinah fazawiju bila datang seorang laki-laki minta anak perempuan dan kau tengok agamanya okey baik mu suka dengan agama bukan dia ustaz bukan dia alim bukan ulama bukan kiai tapi dia semayang dia tanya kawan pejabat dia tu semayang lima waktu hmm. dia yang tutup aurat okey dah biar ada kajubah pun Nah, bagus. Dia jaga bulan puasa. Ha, dia puasa cukup. Tak macam orang tu, tak cukup. Dah. <laughs> ha. Tak macam kita. Say. Bukan. Ha. Orang setengah-setengah orang. <laughs> Oh. nah. Ha. <laughs> Orang yang setengah. Terima kasih. orang. Tak ada masalah. neh, Ha. Itulah. Bukan masalah anak saya saja, anak siapa-siapa pun jangan kita kata orang ni mesti kaya, orang ni mesti gini, kena gini, kena ustaz, kena apa, tak bagus. Siapa nak kahwin dengan anak dia mesti ustaz. Nanti ha, tak bagus. Hmm. Jangan. Nabi tak tetap gitu. Mesti orang tu orang yang baik sudah. Karena sahabat berkahwin dengan anak sahabat sedangkan dia bukan ustaz, dia bukan alim pun. Dia taat satu kategori Allah, baik ya. Maka itulah pilihan yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tak ada beza pun. Tak ada beza. <laughs> tak ada beza. Saja je. Mana? <coughs> soalan ni soalan terakhir ya malam ni ya. Eh, terakhir. <coughs> Pelik soalan ni ni eh. Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Oh, huh? mari nak suka kita tapi pelik soalan. Oh, jadi apakah hukum nak ambil wuduk dalam bogel? hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Oh, dalam ke... nak suka itu tapi pelik soalan. Oh, oh jadi bugil. apakah hukum ini? Oh, soalan terakhir. Tak? Bu oh. Bugil ter... ah. Bu lah ah. bugil. Ambil wuduk dalam dalam keadaan bogel. Bugil. bugil. Hukumnya benar, haram. Berdosa besar dan kena laknat. Seperti ambil wuduk bogel di kolah kolah-kolah sejik luar tu. <laughs> Pasal orang tengok aurat dia. Jadi harang, Dia ambil wuduk, dia tuk, tuk bila. Ha. <laughs> Jadi tapa masa nak bang maghrib, dia pergi ambil wuduk kat luar. Tu lah kat tempat ambil wuduk awang, dia pun buang habis luar ni. <laughs> Angry bird. <laughs> dia pergi ambil wuduk, tanya lah apa okay. Haram lah. Jadi kalau darang dalam bilik air, tak harang. <laughs> saya sudah ingin melupakan <laughs> ribet kenapa dibahas lagi <laughs> sakit sakit Kudu awang dia pun buang habis luar dengan Angry Bird. dia kami uduk tanya apa ke? Harang lah. Angry Bird. Jadi kalau ada orang dalam bilik air tak haram. Melainkan kata setengah ulama haram. Tapi tidak ada nas. Ini pandangan <coughs> ulama. Di antara pandangan Kiai Haji Mir rahimahullahu taala <coughs> bekas mufti besar Jakarta, dia kata haram. Irama tu guru berpandukan pada pandangan beliau. Tapi bukan daripada nas. Ini daripada pandangan beliau. Dia seorang fuqaha. Ya, eh, kerana hmm. ni ibadah. Ibadah apa perlu kita pergi telanjang pula dah. Kalau mandi lain kita nak takkan nak mandi kena pakai serban mandi. Tak. Ha, ah, jadi wuduk selepas kita semai ha, ah, mandi pakai tualat baru ambil wuduk. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan tidak haram. Makruh sahaja. Oh, Nampak? banyak yang pendapat juga ya ternyata. Luar. Nah, luar kat orang ramah pun gitu balik awal. Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak ada masalah. Sebab aura aura kita ni ya, bila ada orang ya. yang haram tengok baru haram. Tak ada orang yang haram tengok tak haram. Hmm, macam Batu ini. kata kita nyajak duduk luar rumah telanjang tak haram. <laughs> Tak harang lagi pasal apa? Tak ada orang. Duduk dalam bilik harang telanjang. Buat apa? Mak tu tua dia. <laughs> Faham lagi? Ha. Mulai ada ada natu gida pun yang wangi, dodeng dodeng. Haram lah. Tapi dia duduk seorang je dalam hutang. Rumah dia jauh pada orang. Orang nak mari mesti lalu kot satu jalan dia ni nampak orang mari. Eh. Dia duduk luar panasang, dia telanjang. Dalam kita, ai'an atau talibin makruh saja. Dan kalau kita panas Buka kipas nak jadi apa? Hmm, tak jadi apa panah juga. Lalah buka baju senang. Eh. Maka hukumnya harus dengan syarat tak ada orang. Hmm. Nah, tu luar rumah yang boleh ada jemur kain dan nyawang Tak ada masalah. Dengan syarat tak ada orang. Tapi jangan buat gitu. Nah, ha, sebab apa nak cover? Benda mana aurat ma yajibu satruhu. Aurat ialah anggota yang wajib kita tutup. Tutup dari siapa? Dari malaikat, bukan? dari malaikat sunat dari pandangan sesama manusia nampak ada manusia yang haram tengok maka wajib kita tutup tak ada seorang manusia di rumah dia jauh pada orang hidup luar masih rupuk main lanjang wangi <laughs> tak ada masalah ada <laughs> jangan ke- ngecik mata dah ha, itu ha, cerita dia jadi <laughs> cerita jangan buat lama tak dikira tak sedar dah ada posmen mari gua ni ayah haji ni nak. Ha. Angry oh, bit lagi. Dah masuk tulang ada surat. <laughs> Nak. Wah, Sakit ni ayah haji yang lain yang mau ni. Nak. Ha. Jadi, aurat tu biar kita faham. Benda yang wajib kita tutup daripada orang yang haram lihat. Kalau daripada orang yang tak haram lihat, tak haram. Tak wajib tutup. Hmm. Macam isteri. Isteri. Ya, isteri ha. wajib sih. Tak sogu, mu tak ada. Halal gitu, halal. Isteri boleh tengok kita pada atas pakai bawah kita boleh tengok suami atas sampai ke bawah lepas tu nikmat perkahwinan kita boleh nampak nikmat nampak tu <laughs> Nah, nak melihat juga nikmat nikah kahwin ne melihat juga lepas tu lah aurat tidak ada antara suami dengan isteri ne <clears throat> sudah Beres. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz ah, ya, mana lah. selesai ya malam ni. Dengan soalan-soalan yang telah kita oh, tujukan pada Ustaz. Say. Alhamdulillah. Uh, Tapi ini masih mau panjang. Dan uh, saya berbangga lah Ustaz. Malam ni sebab saya dijemput di sini. Terima kasih kepada semua. Ya. Yeah. Oh. Tapi bukan bermakna kita nak habis ada lagi. Kita kita nak masuk segmen kedua Ustaz. Eh. Uh, boleh masih ada pegang, segmen. Oh. Jangan sampai jadi najis. Eh. <laughs> dia. Peringat, peringat. Kan? <coughs> ya, jadi mungkin ramai uh, di sini yang tengok Ustaz dalam YouTube sebelum ni. Betul tak? Betul, betul. Ramai yang tengok ya? Eh? Oh, macam-macam kisah ada. Kisah tu lah motosikal apa ni orang puang selok belakang sikit kan lajak macam-macam cerita. Uh, apa ni jangan apa uh, menyalah benda ada kisah ustaz kita. Kita nak suka ustaz cerita ni pasal apa nama jangan jangan beranggap jahat pada orang. Hmm. Oh siapa mana boleh pegang pada lain ni. Oh teruk ustaz. Oh ini kita banyak tengok, yang belum ustaz, saya ya? tengok. Cik. Jadi mungkin ramai yang minat ustaz Azhar betul? Ramai yang minat cuba kat tangan siapa minat? Hmm. Oh semuanya pastinya. Like like like gini. agak angan lain kan eh. Siapa hok minat agak tangan? Saya nak ajak naik atas petah ni. Oh. Boleh tak boleh? Ah, uh, ustaz, ustaz boleh pergi belakang sikit lah. Kita nak enam orang ustaz. Ustaz boleh ke belakang oh, sikit. Oh games sikit. ini cik ya. Oh bodoh. <laughs> bodoh. Itu karakter ciri khas dari ustaz. <clears throat> bodoh. Dia telefon kita. Oh. Oh, tunggu, tunggu. Dia telefon kita hari tu tanya. Hello, siapa ni? Zizang. Eh. Ha. Kita kena ada, kita buat tak kena. <laughs> jokes ya. Jokes, jokes dia ambil je. <clears throat> oh, meniru kah? Meniru. Bodoh, Zizang. Bodoh. Sikit dah, ah, sikit dah. <laughs> Oh Pak parodi. Tepuklah sikit. Wasa <laughs> kita dah menang malam ni. Ha, ha. <laughs> Ustaz uh, tu kita nak minta ustaz ni. Ah. Ustaz bagi jawapan siapa dia kah pemenang uh, yang meniru gaya ustaz malam ni. Oh ya ya meniru. Lizang. Ah. So, <laughs> ya tak ustaz? Oh. Kita nak naik Goh GTI sekali je. Oh. oh. Okey. Alhamdulillah. Oh ini semua yang pemenang ya. Terima kasih Zah. <clears throat> Terima kasih Zih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ah, tu dia. Baik, kapan lagi salaman dari lagi, Ustaz ya. Ya, ya you duduk peluk betul. Bukan senang nak jumpa Ustaz Azhar ya. Saya pun alhamdulillah ya. Uh, banyak isu-isu dan soalan-soalan. Oh, saya rasa sudah selesai ni ya. Nak buat sendiri. Kadang-kadang kita kita manusia biasa kadang-kadang benda-benda orang katanya contohnya apa yang saya berlaku kes hantu bonceng benda tu bukan niat saya bukan niat saya kita pun bukan bodoh yeah. kata gitu Mana maknanya berlaku kita tahu itu Rasulullah kita dok kan kita nak kata gitu tapi kesilapan saya situ makna masa edik masa dubbing semua dok sedo benda tu jadi tahu-tahu tu big oh maknanya tapi tak apalah benda lepas tapi alhamdulillah tepukan ustaz ustaz Azhar kerana menjawab masalah saya okay. gitu alhamdulillah sudah selesai ya, ya? <clears throat> Oke cuy, di sini durasinya panjang ya, tapi ternyata uh, itu adalah salah satu isian dari acara gitu ya. Nah, memang di video kita ini kan mereaksi ceramah gitu cuy. Jadi ya mungkin durasinya nggak terlalu saya ambil full gitu cuy ya. Intinya kita bisa mendapatkan apa ya pengajaran, penyampaian, jawaban-jawaban yang Ustadz berikan gitu cuy. Ya, walaupun aduh ini benar sumpah cuy, saya sakit perut banget ya gara-gara yang ribet tadi. <laughs> gara-gara angry bird cuy langsung keras di sini cuy kayak keram banget di sini cuy ada ya intinya seperti ini cuy uh, banyak hal yang memang yang dipertanyakan tadi itu yang Ustadz jawab dengan ringkas dengan apa banyak apa ya banyak pokoknya banyak banget yang memang dahulu saya tak tahu dan hari ini setelah tengok video ini saya tahu gitu cuy contoh uh, apa tadi itu kita beruduh dengan dengan dengan kondisi apa namanya bugil gitu cuy ya ternyata karena pernah pernah ada banyak teman yang bertanya juga gitu ya apakah kita harap apakah sah gitu ya ngomongnya sah gitu kalau kita berudu habis mandi kan kita habis mandi langsung berudu gitu tak <clears throat> tak pakai seluar atau apapun gitu langsung tiba-tiba berudu gitu saya pun pernah melakukan itu kalau uh, mau salat Jumat gitu cuy habis mandi langsung berudu gitu cuy langsung pergi sholat nggak berudu lagi di masjid gitu cuy ya di sini pengajaran yang aduh sangat berharga banget oke cuy dan mungkin itu aja sebelum saya pamit jangan lupa kalau memang korang suka dengan video ini korang bisa like di bawah ya komen paling penting komentar di bawah cuy ya bisa share video ini ke teman-teman korang ke saudara keluarga gitu cuy ya yang baik-baiknya cuy ya kalau yang nggak baik tak usah di share gitu cuy yang baik-baik saja yang memberikan eh, pengajaran gitu ya memberikan pengajaran yang hiburan juga boleh gitu cuy membuat orang tersenyum gitu cuy yang pastinya yang baik-baik itu bolehlah di share ke sosial media yang kalian punya cuy ya dan mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye